bismillahi rohmanir rohim avvalambor hammaga assalomu alaykum bugun veb dasturlash darslarining ikkinchi qismiga o'tamiz qani boshladik bo'lmasam visual studio kodni birinchi bo'lib ochamiz ochganimizdan so'ng yangi fayl создат qilishni ko'ramiz mana new folder qilamiz dasturlash darslari ikki qilib turib ochdiga ochganimizdan keyin e, buni tashlab olamiz bunga mana visual studio kodda mana o'shamiz bu tarafiga o'ng tarafiga tashlab olamiz tashladik e, yangi fayl ochildi mana yangi fayl ochildimi o'tishiramiz kattaytirib olamiz mana bunda keyin bu tarafiga o'tamizda fayllarni sazdat qilishni boshlaymiz bu faylni ichiga kirib oldik уже ichi bo'mbo'sh hali mana ichi bo'mbo'sh bo'mbo'sh ichi bilan turibdi endi shuni ichiga narsalar ochishni boshlaymiz bu yoqda bu yoqda papka ochadi buni essanglar bu yoqda fayl ochadi faylga kiramiz birinchi xohlagan gapimizni yozamiz misol uchun index nuqta html html ya'ni qarang bularda farqi yo'qda просто dasturchilar qonuniga ko'ra shunaqa qilingan indeks deb oladi hamma lekin qizig'i yo'q nuqta html ya'ni nuqta html bo'lsa bo'ldi nuqta html bo'lsa bo'ldiyu lekin bu yerda biz shu indeks deb o'rganib qolganmiz htmllarni hammasini va enter bosamiz ochildi уже lekin qizig'i yo'q mana misol uchun ko'rsatib beraman mana nimalardir nuqta html ya'ni hm, h h html ya'ni html ko'rdinglarmi ochilaveryapti buni qizig'i yo'q faqat chiroyliroq bo'lish uchun hamma dasturchilar kelishgan index.html html deb sahrani qilishgan qani ketdik bu yerga misol uchun e, deb yozsak bo'ldi undovni yozib bitta enter qilsak tayyor narsalarini chiqarib beradi chiqarib beradida Mm, chiqarib bergandan so'ng mana tayyor o'zi buni yozib yurmaysizlar bu head ichiga kerakli narsalar linklar ulanadi mayda chuyda narsalar ulanadi uni aytib o'tib ketaman mana asosiy qism body ya'ni tana qismi tana qismiga kerakli narsalarni yozib ketaveramiz dokumentga kelsak mana birinchi shunday ochib olamiz hozir brauzer qilaveraylik xromni ochamiz qani ochdik kattaytiramiz o'tamiz bu yerda mana dokument turibdi Document bu yerga yozilgan title o'sha yer bo'ladi misol uchun dars dars xatoliklar uchun uzr so'rab qo'yaman endi hayajon bo'ladi hammada dars bitta refresh beramiz dars 1. dars 1. o'zgardi demak bu yerga o'tamizda endi misol uchun h 1 tegi bor katta bilan emas kichkina bilan farqi yo'q o'zi qizig'i yo'q hech bir ochdimi misol uchun hello world deb yozamiz mana hello world chiqdi mana hello world bunaqa teglardan oltita bor bizda h ikki misol uchun hello world shuni bunaqa qilib common desk olsak osonroq bo'ladi mana sal kichkinaroq moslashuvchi font sayzni tayyor varianti h3 h4 h5 ketaveradi h6 gacha h6 gacha stili bor mana bu yoqqa o'tib turib bitta refres beramiz mana h6 gacha har xil bo'lib font sizelari bilan chiqib berdi endi biz shu h1 h2 h3 bu darsdan maqsad hozir staylni o'rganib olamiz style cssda uch xil berish yo'li bor oddiy o'rtacha va murakkab hozir eng oddiy eng e, sodda variantini beramiz bu sal eskirgan muhimi o'rganib qo'ysak bo'ldi hozircha style qilamiz misol uchun color red qilamiz misol uchun bu color red bu ham kerak bo'lib qoladi ishlatiladi h bir tagiga color red qizilga aylanadi. misol uchun buni keyin buni minus tarafi ham plus tarafi ham bor misol uchun h bir qilamiz mana yo'q unaqa qilmaylikda yo'q qilaveramiz ekan mana hello bor bir xil qilib qo'yaveraylik hello bor ikkinchi h1 ishlamayapti уже qizil bo'lmayapti nega bu qizil bo'lmayotgan sababi h1 h1 ikkosi ham nomi bir xil misol uchun e, ahadulloh degan oshningiz bor va yana bitta ahadulloh degan boshqa sinfda bitta bola bor lekin ismlari ikkosiniki ham ahadulloh lekin boshqa boshqa odam misol uchun buni chaqiryapti oshnangizga aytyapsiz ahadulloh anoni ovor deyapsizda ovor desangiz o'sha yili eshitadiyu narigi sinfdagi ahadlo chiqib turib tars olib bermaydiyu u eshitmaydi chunki bu faqatgina o'ziga ta'sir qiladi faqatgina o'ziga keyin ikkinchi yo'li bor bu yoqqa beriladi bu osonroq tuyuladi stayl qilamiz bundoq qilamizda misol uchun h1 qilib turib bundoq bundoq qilib turib color qilamiz misol uchun Mm. green qilaylik pink emas green qaranglar ikkinchi h birlar green bo'ldi bu bo'lmadi sabab qaranglar ikkovi h bir ham green bo'lishi kerak-ku desalar chunki bu kompyuter tepadan pastga qarab o'tib ketadi o'qib ketadida h bir mana birinchi h bir green green hammasi bo'ldi. h bir green ekan deydida mana kelib turib i bu yerda red u redi bor ekan deb pastga tushib ketadi agar hammasiga qilish uchun unda undoq qolamiz, important degan so'z bor muhim inglizchadan talaffuzi muhim hamma bu qizil yoziladimi yashil yoziladimi ko'kmi pushtimi farqi yo'q greenga aylantirib ketaveradi importantmi important davay deydi misol uchun shuni manoni h2 qilsak h2 turib mana importantni o'chirib qo'ysak ham bo'laveradi chunki h2 ga boshqa stil berilmagan va h2 dan ikkita qilib qo'yamiz mana h2 ikkita h2 bo'ldi greenga aylanib qoldi green bo'laveradi shunaqa misol uchun shuncha h1 iz ko'p bo'lsa misol uchun yoki h2 iz mana h2 ni komandasi qilaylik yo'q buni olib ketdi h2lar bo'lsa agar mana ko'p tashlasak hammasiga green berilaveradida berilavergandan so'ng bularni alohida ichiga bitta boshqa bersak akalar color yo'q style beryapmiz uzr style turib color bunga qaysi rang misol uchun pink berib pink berib yuborsak mana hammasini ichidan bittasi o'zgaradi ana shu berganimiz buni oson tarafi ichiga beriladida stayl qilib e, alohida chaqirib olish uchun bu birinchi usuli ikkinchi usul hammasini bitta qilib chaqirib olamiz bu ikkinchi usuli uchinchi usulini e, keyingi darslarda tushuntirib o'tib ketaman e, videomiz uzayib ketib sizlar zerikib qolganinglardan ko'ra shunaqa qisqa qisqa qilib o'tganimiz yaxshi akalar e, shu bilan videomiz tamom e, Like va подписка bosib qo'yasizlar keyingi videolarni chiqarishim uchun va menga motivatsiya bo'lish uchun xayr sog' bo'linglar salomat bo'linglar